आया शून्य स्थान में वो है समाया अनंत नभ पे जो है छाया अनहद नाद जिसने सुनाया जलवायु धरती अग्नि आकाश अनंत हर राग रंग डमरुनाद से सृष्टि बनाई रचा दिव्य और भव्य प्रसंग जोर नस नस में अब रहा गूंज गूंज इस दिव्य नाद पर ब्रह्म ताल पर अंत न आदि न अंत जो पाप पुण्य से परे रहे जो सोच की हदों तक फैला और सोच से परे भी रहे सन्यासी तपस्वी वैरागी भोगी वो गृहस्थ संसारी झूम झूम के नृत्य रचाया अगले ही पल निश्चल साया योगी ने राह बताई योग ज्ञान की भेंट चढ़ाई योग पंथ की नींव रखी और योग क्रांति की आस जगाई